En la FEMEXER siempre iniciamos nuestra jornada con pasión, entrega y determinación. Esa es la única forma de hacer que las cosas sucedan. Para ello, contamos con un equipo de colaboradores que todos los días se empeñan en hacer el mejor trabajo. Cada uno de ellos, con tareas específicas, siempre nos brinda resultados que son muy importantes. Sin este esfuerzo, la tarea sería muy complicada. A veces, la interlocución con nuestros colaboradores no es sencilla. Tenemos que hacer de manera contundente un ejercicio que a veces incomoda, pero que es necesario para que todos tengan oportunidad de sentir que las cosas están llegando a resultados óptimos. Al final del día, siempre esperamos que las noticias que lleguen sean las que estábamos esperando. Acceso para nuestros pacientes y, por supuesto, atención que merecen con consideración y respeto. En la nos ocupamos todos los días de